तुम आंखों से बताना हम समझ जाएंगे तुम हल्की सी सरवाना हम तेरे हो जाएंगे हम राहता के बैठे हैं कोई इजाजत दो हम राहता के बैठे हैं कोई इजाजत दो तुम हल्की